আচ্ছা এইখনত কোনো ৰাস্তাৰ লগত লিংক নাই ৰাতিপুৱাই পুৱাই ফ্ৰেছ ফুল আহি যায় কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা নহয় ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা আহে ফুলবিলাক ক'ৰ পৰা আহে বেংগলৰ বেংগলৰ পৰা আহে আশী টকা ল'ব পাৰিম আৰু সেইটো ডাঙৰটো এশ টকা কমলাবিলাক কিলো এশ টকা সকলোৰে পৰিচিত এই ফল মূলৰ দোকান বহুতে চাগে ধৰিবই পাৰিছে কোন ঠাই হয় ৰ'ড ছাইডত সদায় আপোনালোকে এইফালে অহা যোৱা কৰে কমেন্ট কৰি জনাব কোনে ধৰিব পাৰিছে ভিডিঅ'ত why are you arguing with me then I am I am just making the video' and this is my right okay so' you just go' এয়া চাওক কিমান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ৰাখিছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে বৰ্মঞ্চ ব্লগৰ তৰফৰ পৰা সকলোটি সদস্যলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম গুৱাহাটীত ভেৰি ৰিচেণ্ট নতুনকৈ বহুকেইখন ফুটব্ৰিজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আগৰ ভিডিঅ'ত আমি প্ৰমিচ কৰিছিলোঁ দেখুৱাম বুলি তো আজিৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ফুটব্ৰিজবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এখন এখনকৈ আপোনালোকক জালুকবাৰীৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টোত কিমানখন ফুটব্ৰিজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে আমি আছোঁ এতিয়া জালুকবাৰী মাল্টি ৰোড লিংক ফ্লাইঅভাৰৰ তলত আগতে আমি জালুকবাৰীৰে মাল্টি লিংক ৰোড ফ্লাইঅভাৰৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ চাই ল'ব এয়া চাওক জালুকবাৰী মেইন স্কুৱেৰ যিটো আছে সেইটো পাৰ হৈ আহিয়ে ফাৰ্ষ্ট আমি ওপৰৰে ৰেলৱে ক্ৰছিং আমি তলেৰে পাৰ হৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আদাবাৰী পাম জালুকবাৰীৰ পৰা আহিলে ফাৰ্ষ্ট ফুটব্ৰিজ আমি এইখন পাম আদাবাৰীত ৰাইট হেণ্ড চাইডে আপুনি চিটি কাৰ্ড লেফ্ট হেণ্ড চাইডত আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড পাব অপজিটত ভাৰত পেট্ৰলিয়াম ইণ্ডিয়ান অইল এইখন চাওক ইয়াতে এস্কেলেটৰৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়া চাও ফিজিকেলি হেণ্ডিকাপ মানুহৰ কাৰণে ইয়াতে লিফ্টৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আমি নেক্সট ফুড ব্ৰিজখনলে আগবাড়ো আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে জনাবলৈ নপাহরিব কোনখন ফুড ব্রিজ চাই ভাল লাগিলে কমেন্ট করে কাইন্ড জনাই দিব এয়া চাওক দ্বিতীয়খন ফুড ব্রিজ আমি পাইছোঁ ইয়াতে এখন অটোমোবাইল পলিউশ্যন টেষ্টিং চেণ্টাৰ আছে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডে আপোনালোকে অটল উদ্যান যিখন নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছিলে সেইখন আছে অটল উদ্যানৰ ভিডিঅ' আমাৰ দিয়া আছে চ' আপোনালোকে চেনেলটোত গৈ পেলাই চাব পাৰিব আগৰ যিখন ফুটব্ৰিজ দেখুৱাইছিল চেমে হয় ইয়াতো এস্কেলেটৰ আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ মানুহৰ কাৰণে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে বলক আমি তেতিয়াহ'লে নেক্সট ফুটব্ৰিজখনলৈ আগবাঢ়ো সকলো ফুটব্ৰিজতে এজন এজন চিকিউৰিটিও প্ৰভাইড কৰিছে ধুনীয়াকৈ বনাইছে এফালদি এক্সিট আৰু এফালদি যিটো ফালেদি আমি আহিলোঁ এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ বলক তেতিয়াহ'লে নেক্সট আগত আছে মালিগাঁও গুৱাহাটী অসমৰ এখন প্লেনিং চিটি হয় নম্বৰ ওৱান প্লেনিং চিটি হয় ত' এতিয়া গুৱাহাটী ডেভেলপ কৰি থকা হৈছে মেট্ৰ'পলিটেন ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে সেয়া চাওক মালিগাঁও চাৰিআলি নাপাওঁতে মাই গুডনেছ কি জাম লাগিছে অফিচলৈ মানুহবিলাক আজিকালি এঘণ্টা দুঘণ্টা আগতেই ওলাই গুচি আহে ইয়াত পালোঁ মালিগাঁও চাৰিআলি আৰু এইখন যিখন ফুটব্ৰিজ আপোনালোকে দেখিছে এইখন পুৰণি ফুটব্ৰিজ হয় চিটিৰ ভিতৰৰে যদি আহে তেতিয়াহ'লে এই যিখন নতুন ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে মালিগাঁও এইখনৰ কাৰণে মালিগাঁৱত আটাইতকৈ বেছি ভিৰ লাগে video' and this is my right okay so' you just go' যিয়ে নহওক বাৰু আমি এখন মালিগাঁৱৰ আনখন ফুটব্ৰিজ দেখাবলৈ লৈ আহিছোঁ এয়া চাওক কিমান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ৰাখিছে ইয়াতো ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ আছামে লিফ্টৰো ব্যৱস্থা আছে কিন্তু চাওক কি পৰিস্থিতিত ৰাখিছে আমাৰ জনসাধাৰণো বেয়া বুলি ক'লে মানুহে বেয়া পায় ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে যাতে এটা ভাল ষ্টেপ লয় ৰাইজৰ টকাৰে এইবিলাক ডেভেলপ কৰা হয় ত' মানুহে ইয়াক আগৰ মই যিকেইখন ফুটব্ৰিজ দেখিছোঁ তাতে ধুনীয়াকৈ চিকিউৰিটি ৰাখি দিছে ঠিক তেনেদৰে সকলো সকলোবিলাক এচেটতে এনেকুৱা মানে নিৰাপত্তাৰক্ষী বা ইয়াক সংৰক্ষণ ধুনীয়াকৈ কৰি ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব বেলেগ কথা একো নাই কিছুমান এচেট এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ডেভেলপ কৰাৰ পিছত যদি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত লৈ যায় তেতিয়া বহুত দুখ লাগে ত' এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই গভৰ্ণমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ please look into the matter and please take some exchange Kamakhya gate আহি পেলাই পালোঁ নেক্সট আনখন ফুটব্ৰিজ বলক ওপৰৰ পৰা দেখা আহোঁগৈ এই ফুটব্ৰিজখনৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে টাটা মটৰ্ছৰ এটা শ্ব'ৰুম আছে ঘৰলৈ মোক ফেঞ্চি বজাৰ অভিমুখে গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰলৈ যদি আপুনি চিধাই সোমাই আহে তো আমি আজি তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাম ফেঞ্চি বজাৰ হৈ কাছাৰী পৰ্যন্ত এই ভিডিঅ'টোত লৈ যাওঁ আপোনালোকক কাৰণ মই এটা অনুমান কৰিলোঁ গোটেইবিলাক যদি দেখুৱাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহুত টাইম লাগি যাব এঘণ্টাৰো বেছি লাগি যাব ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব ইমান ফুটব্ৰিজ বনাইছে যদিও ট্ৰেফিক জাম কমা নাই ইয়াতো এনেকুৱা চিকিউৰিটি ৰাখিছে ঠিক তেনেদৰে এয়া চাওক ইয়াতো এস্কেলেটৰৰ ব্যৱস্থা আছে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে চ' আমি তেতিয়াহ'লে নেক্সট কাৰণ ফুড ব্ৰিজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ কমেণ্ট কৰি জনাব কোনখন ফুড ব্ৰিজ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ঘৰলুমুখ পাৰ হৈয়ে আহিছোঁ আমি ফেঞ্চি বজাৰ অভিমুখে নেক্সট আনখন ফুড ব্ৰিজ দেখিছোঁ যিসকল মানুহে গুৱাহাটীলৈ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহি থাকে তেখেতসকলে দেখিয়ে চাগে গম পাইছে কোনখন হ'ব পাৰে অসমৰ আন এটি চিহ্ন শৰাই বতাহ তাক ইয়াতে অংকিত কৰি বহুত আৰ্টিষ্টিকেলি কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এইখনত কোনো ৰাস্তাৰ লগত লিংক নাই ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিবলৈ ইখন গাৰ্ডেনৰ পৰা সিপাৰলৈ আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আছে টুৱৰ্ডছ নৰ্থ তাত যাবৰ কাৰণে এই ফুটব্ৰিজখন ইয়াতে বনাইছে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰ্টিষ্টিক খুব সুন্দৰ কৰলুম পৌৰ নিগম মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন আছে তাৰে ওচৰতে বলক তেতিয়াহলে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু এইখন চাই অসমৰ কালচাৰক ইয়াতে এক্সিবিট কৰিছে নেক্সট আন এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত যিমানবিলাক ফ্লাই অভাৰ আছে সেই ফ্লাই অভাৰবিলাক দেখুৱা লাচিত ঘাটৰ আমি ভিডিঅ' আগতে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব তথাপি এইফালেৰে গ'লে এই মূৰ্তিকেইটা দেখিলে যেন ইয়াক নোচোৱাকৈ ওচৰ নহাকৈ যাব নোৱাৰোঁ শৰাইঘাটৰ ভিডিঅ'টোত আমি কৈছোঁৱেই ইয়াতে নদীৰ ওপৰেৰে ফ'ৰ লেন হাইৱে বনাই আছে কানেক্টিং টু নৰ্থ গুৱাহাটী পাইছোঁ ফেঞ্চি বজাৰ এইখন নতুনকৈ ফুটব্ৰিজ ইয়াতে ডেভেলপ কৰি থকা হৈছে জেড আকাৰত অলপ চাম ওচৰলৈ গৈ এইখন এখন আনকমন ফুটব্ৰিজ ডেভেলপ কৰি থকা হৈছে ভেৰি ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে ইয়াক লঞ্চ কৰিব ফেঞ্চি বজাৰ পাৰ হৈ আহি কাছাৰী পোৱাৰ আগে আগে এইখন শুক্ৰেশ্বৰ যিটো মন্দিৰ আছে মোৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে ৰাইট হেণ্ড চাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফুল মালা এইবিলাক বিক্ৰী থকা হয় মোৰ কিন্তু এইখন আটাইতকৈ ভাল লগা ফুড ব্ৰিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে ফুল ফুলৰ মালা ইয়াদি গছ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ আছে লেফ্ট হেণ্ড চাইডত এফালেৰে আহিলে চকু ৰৈ যায় ফুলৰ অকণমান ওপৰৰ পৰা আহোগৈ ফুলৰ হ'লচেল চাওক ৰাতিপুৱাই পুৱাই ফ্ৰেছ ফুল আহি যায় কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা নহয় ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা এই ফুলবিলাক ক'ৰ পৰা আহে বেংগলৰ বেংগলৰ পৰা আহে ফুলৰে মাৰ্কেট দেখিব আৰু ইয়াতে অকণমান ওপৰৰ পৰা জল্দি চে আহি যাওঁ এইফালেদি সোমাই যাম আমি খুব ধুনীয়া লাগে ফুড প্লেছখন ইয়াতো লিফ্টৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এইফালেও এটা লিফ্ট এইফালেও এটা লিফ্ট আছে আৰু নেক্সট পিছফালেও এটা লিফ্ট আছে ইয়াতে এস্কেলেটৰৰ ব্যৱস্থা নাই কাৰণ পিষ্টিকেলি মানে অসম হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছ এভেইলেবল এয়া চাওক এয়া অৰিজিনেল বাঁহেৰে বনোৱা হয় এয়া কোনো আৰ্টিফিচিয়েল চিমেণ্টেৰে বনোৱা নহয় তো বহুত ভাল লাগে ইয়াতে তেন্তে ব'লক ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা নেক্সট আমি অকণমান আগলৈ যাওঁ কাছাৰীৰ ফাললৈ লিফ্টেৰে যাওঁ এইবাৰ এয়া পাণবজাৰ পানী টেংকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ যাৰ ভিডিঅ' আমি আগতে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব পাইছোঁ কাছাৰী এইয়া মোৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডে আপোনালোকে দেখিছে এইটো মেঘদূত ভৱন গৈ এইটো পুলিচ পইণ্ট আৰু লেফ্ট হেণ্ড চাইডে জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্ট আছে অকণমান দূৰ আগুৱাই আহিয়ে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে পাব আপোনালোকে ৰ'পৱে টাৰ্মিনেল যিটো ৰ'পৱেৰ ভিডিঅ' আমি অলৰেডি বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ চেনেলত গৈ পেলাই ধীৰে ফ্ৰণ্টত দেখিবলৈ পাইছে চব ইলেক্ট্ৰিক বাছ পলিউশ্যনৰ পৰা ফ্ৰী তেলৰ খৰচৰ পৰা ফ্ৰী বঢ়িয়া ষ্টেট ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰ ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ গ'ল ত' আজি আমি কাছাৰীলৈকে যিকেইখন ফুটব্ৰিজ দেখিলোঁ কিমানখন দেখিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ নেক্সট আকৌ এদি আমি ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আজিকালি যাওঁ যদি দিয়ে stay stay comfort take care and bye bye